Vasco, bem-vindo. Olá, prazer estar aqui convosco. É com muito prazer que te recebo e espero que te sintas em casa e em, e em família aqui na nossa nova equipa. Muito em casa e com este cenário fantástico e excelente companhia, certamente vai ser um bom momento de partilha.